Më në fund, kalorësja me flok të kuqe është dukur! Ne u takuam përsëri, dështak. Ti mund ta kesh shpëtuar motrën tënde atëherë, po tani jo më. Në rregull, ju të dy do të merreni me atë. Eskar, ndaloje menjëherë. Tashmë, Lordi Eskar, nuk ka më fare interes. Ju njerëzit nuk do të jeni në gjendje të ndaloni planet tona. Ndihesh mirë, djalosh? Kush je ti? Unë mendoj se tani nuk është koha. Si fillim le të fokusohemi që të mundim këta të dy. Qenke ti? Nuk është e mundur. pra ju më njihni mua. Dhe gjithashtu ju dini që fuqitë tuaja nuk janë asgjë krahasuar me të miat. Kështu që vraponi sa të doni o frikacakë. Nuk mund ta besoj që je ti. Luciela, dikur ishe sundimtarja më e fuqishme e mbretërisë së errësirës, por shikoje pak veten, ti dukesh si fëmijë. Le të shikojmë nëse këto fuqitë e tua mund të përballen me tonat. Ciel, ti u vonove shumë. Faktikisht je me të vërtetë shumë e shpejtë, Lu. Elsor, je mirë? Elsord, a je mirë? Plagët që ka marrë duken serioze, por ti je... Atëherë, kush jeni ju të dy? Emri im është Luciela Sorsim, sundimtarja e mbretërisë së errësirës. Uh, por Lu, shiko pak. Çfarë? Një demon po thua? Prit pak, këta të dy më shpëtuan mua. Ë? Demonë të shpëtuan ty? Çfarë ju po kërkoni? Ua, sa i keq. Pas gjithë kësaj që unë ju shpëtova? Ah, Lu, qetësohu, mos u shpërqëndro kështu. Luciela ishte dikur sundimtarja e mbretërisë së errësirës, por që ajo u tradhtua nga lloji i saj. Tani, ajo është në kërkim të demonëve që kërcënuan Elriosin, pra si të gjithë ju. Ne kemi dëgjuar shumë për grupin tuaj kërkimor. Ne mendojmë që është ide e mirë që t'ju bashkohemi, plus që ne kemi më shumë njohuri për demonët, pra çfarë mendoni ju rreth kësaj? A mund t'ju bashkohemi? Sigurisht që ata janë të nderuar, nëse unë jam me ju, unë ju garantoj se asnjë dëm nuk do të keni. Ne duhet që të motër. Kjo nuk është diçka e mirë. Ne duhet të kthehemi para se plagët e tij të bëhen edhe më keq. Ke të drejtë. Ne do të flasim më shumë për atë. O oh, jo, motër. Uh. Plagët e tij nuk ishin dhe aq keq sa dukeshin. Ai do të zgjohet së shpejti. Por shpresoj që Elesis të jetë mirë. Ti shqetësohesh shumë për vëllain tim, apo jo Aisha? Pra ti po më tregon që ai fëmija aty ishte sundimtarja e mbretërisë së errësirës dhe tani ajo po lufton kundër demonëve bashkë me kupëmbajtësin e besuar. Oh, sa keq, unë po mundohem shumë që t'i ndal demonët që po shkojnë shumë larg dhe të rikthej balancën te të dy errësirat. dhe si ne mund t'ju besojmë juve, ti je një demon gjithashtu. Jo. Ajo e shpëtoi Elsordin, pra mund të ketë siguri tek vetja. A është Elsordi mirë? Po, ai mund të ngrihet në çdo kohë. Elsordi më tha që këta të dy mundën demonët dhe e shpëtuan atë gjithashtu. Unë isha aty vetëm sepse unë po ndiqja demonët. Komandanti i demonëve Eskar dhe vartësit e tij ishin aty. Ëh, Eskar. Faktikisht, Eskar është lideri i ushtrisë së demonëve. Ai është një nga ata që rrëmbyen priftëreshën. Unë nuk e di se çfarë ai po planifikon, por duke njohur atë nuk do të jetë diçka e mirë. ne po flasim për rrëmbimet me një fëmijë, sa qesharake që është. Atëherë, Ti po thua se Eskar është pas tërë kësaj? Sulmi nga Hamel dhe që e ktheu babain tim në një demon! Ata janë duke përdorur vëllanë tim për ta bërë këtë! Dhe tani Elesis? Kalorësja flokëkuqe që luftoi kundër Eskarit është akoma gjallë sa për dijeni. Çfarë? Me të vërtetë e keni ju? Qetësohu, ti je i sigurt. Aisha, ku ndodhem? Të tjerët janë poshtë, bashkë me demonët që të shpëtuan ty. Ku është motra? Ne, ne nuk dimë akoma asgjë. Hej, mjaft bëre si debil. Bëhu i fort. Elesis do të jetë mirë. Ti e di se sa e fortë është ajo. Ti duhet që të shqetësosh për veten tënde si fillim. A e kupton këtë? Duhet që të ngrihesh në këmbë. Nëse lëndohesh përsëri ashtu, kush do të shkojë që ta kërkojë Elesis? A nuk të tha ajo që të bësh i fort? Elesis Jo! Nuk do të mposhtet nga plagët! Edhe nëse bie nga një shkëmb pra nuk do i ikë shpresa ajo sido që të jetë! Ajo, mund të jetë duke luftuar tani, që të mposhtë demonët para se ta bësh. Pra, dhe ti gjithashtu. Unë do ta bëj. Ti ke të drejtë, Aisha, motra ime do të jetë mirë. Nëse do të qëndroja kështu, ajo me shumë siguri do të më qortonte mua. Ti the që të gjithë janë poshtë apo jo? Le të bashkohemi pak edhe me ata. E po mirë, unë kisha nevojë për pak ajër të pastër gjithsesi. Faleminderit Aisha. Ëm, ëm, në fakt asgjë. Pasi Eskari u largua, unë ndjeva një energji nga kalorësit e kuq nga poshtë shkëmbit. Deri këtu unë mundem të tregoj me fuqitë aktuale që kam. E po ne duhet të nxitojmë. Motra do të jetë mirë. Uh, Elsord! Elsord, a je më mirë? Në fakt po, jam më mirë tani. Po. Lu dhe Siel apo jo? Faleminderit për ndihmën që më dhatë më parë. Hmm. Eskar ka rrëmbyer priftëreshën dhe ai po planifikon diçka shumë të madhe. Motra ime provoi ta ndalonte atë. Ne duhet të mundim Eskarin që të shpëtojmë priftëreshën dhe kështu mund të marrim motrën time sërish. Ignia, na trego neve se ku priftëresha u rrëmbye. Ne do të shpëtojmë priftëreshën dhe të ndalojmë Eskarin. Në rregull, unë do t'i drejtoj. Luciela, ajo është askush. Duke marrë më shumë anëtarë te grupi i tyre, nuk do të ndryshojnë ndonjë gjë. Ata nuk do munden të më ndalojnë mua tani. Ndërsa fshatarët rregullojnë ashensorin për në tempullin e zjarrit, ne erdhëm në burimet e nxehta për të trajtuar plagët tona. Tani le të shkojmë tashmë në tempullin e zjarrit. Herën tjetër në Elsword Sulmi kundër demonëve, episodi 6, për dëshirat e tyre.